tomaste em teus braços e me deste salvação. E o teu amor tens derramado em meu coração. Não saberei agradecer-te o que fizeste por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu nos destes ao morrer. No teu sangue tenho entrada diante do trono celestial. Eu só posso dar-te agora minha canção. You. eterna tu nos testes ao morrer. No teu sangue tem entrada diante do trono celestial. Eu só posso dar-te agora minha canção. del Señor Jesús. Senhor Jesus.